哈，哈，哈，哈，哈！琅天自负，并不会理会于你。而今日之事，你得罪我王氏宗族，林动，你的这条命，我得收。王岩。 <laughs> 你你交出灵宝，我留你个全尸。哼， <laughs> 你以为你是林琅天？哼，要杀你，足够。小野，你带着击杀银龙贤先走，快走，我不会有事的。 灵动，这个对手可不像之前的那些渣渣。我知道。哼，想杀我，拿出真本事吧！哼，大言不惭的小子，今日便让你知道，什么是造型境强者的力量！哼，化身符阵。 阵，万化炎。哼，萤火之光，哼，没想到你还是个腐尸不过，到此为止了。金海镇魔掌，咦，呀！ 天灵古体。嘿，呀！ 份上，我便把天灵古戟的功法传授于你。这是天灵金法。哎呀！ 原力化形，真是好一柄灵宝啊！哈哈哈哈哈！大罗金枪，小子，今日能死在我王家大罗金枪下！ 也算你的福气了。哎，于令吉，去。 单招数能抵挡的，快将你全部的元力注入天灵古际中！嘿，天灵劫法，蟒灵劫。嘿嘿嘿。 这臭小子，竟然是在劫难逃了！在动手前，容我多问一句。嗯？这次你的乾坤袋可准备好了？今日我必要取你性命！ 藏天星九城。 这金台镇魔掌练的也太不到家了，让我来教教你什么是金台镇魔掌。这小子竟会皇家的武学，金台镇魔掌，大罗。 竟能打败王岩，看来这灵动确实有点本事。这家伙现在竟然这么强了？怎么，怎么可能？才一年时间，你怎么可能超越我？现在的你，在我眼中根本不堪一击。